el, el boom que està, que està visquent ara l'electrònica a València, jo ho contextualitzo en un, en un context de, de boom de l'electrònica en general. L'efecte que busques en el públic quan, quan, quan fas un mashup, bàsicament, com, com tota la cultura del mashup, és la sorpresa del, de la persona que està escoltant, no? És a dir, el, el que tu estàs escoltant Nirvana al Knife Party és, és una resposta que veus en el moment de punxar la, la cançó. Els primers mixos dels Too Many DJs i per una altra banda un DJ que, que a Europa no, no se l'ha conegut molt, que és un nord-americà, que es diu DJ AM, que està mort, y que, que no era los que yo opine que no, no le tiembla la mano en posar Jefferson y a le sin del matí Mastercraft y después posar Doctor Dre o posar rap, no tindré barreres. En la nueva opinión responde a un problema de de, musical. Eh, si tú viajes a, a Anglaterra, un xiquet de, un xiquet de 14 anys que el seu germà l'estava posant mixtapes de, de Andy C o de, o de Think i que ha crescut amb això i que porta el cubase quasi amb l'ordinador amb una cultura de club bestial que mai tindrem a, a, a Espanya. Quin festival m'agradaria punxar? Home, sonar seria especial perquè Sonar no deixa de ser un festival, jo ho considero més un festival internacional que, que un festival nacional. No entenem el que està passant molt bé, si tenim en compte que fa 5 anys no existia el trap, no existia el mombatón, no existia... Són tres gèneres nous en, en, en el segle XX, o sigui, això és quasi impensable en qualsevol altre gènere musical. Something en aquesta ciutat va ser un referent a Espanya, els grans artistes volien vindre, eh, eren soldats constants, va haver una cantera de DJs locals increïble i és una, jo lo llamo la, la golden era de, del, del, del clubing a València i va ser molt, boni, molt bonica. This is eh, i serà molt pronte un remix de Shining On per, a, per al nou disc de, de Dremen i estic començant a preparar un, un EP meu i remixos dels que no puc parlar <laughs> Però sí, sí, o sea, bàsicament ara com funcionen les coses per molt bon dia i que sigues, si no produeixes pots viure però no pots guanyar-te la vida d'una manera decent. juny estaré a Vilanova, Barcelona, estic a la presentació del disc de Dremen, el 14 torne i comence la meva residència, que això serà un poquet més per a l'any que ve a Cocoa, i tancant algun festis que, que estarem per ahir, al Somriu, a Callosa, ah, també, sí. també estarem, a lo millor fem alguna coseta a puig a l'escenari amb Espencat molts festis de, del rotllo mai han, han, han entès o ara ho han, ho, han, ho han començat a entendre que a les 5 del matí la gent està cansada ja d'escoltar de, de rock i tal i que volen, volen electrònica i... La música catalana i la música en valencià té que fer una aposta molt més sèria, crec que és un hàndicap el que, el que estiga encara molt tallat el, la música, la música electrónica. Es que el desenvolupament de la tecnología, que parlàvem abans ha permès que siga molt senzill punxar, molt senzill, que la persona, el, el DJ no tenga que hacer res. Eso ha permès que hagi entrat moltíssima gent, que está per el per, per tirar confeti. A yo yo al respecte, o sea, tú fes lo que vulgues, pero no consideres DJ. Es de veres, a, ni peña ni que está en depresión, pero en depressions. de Pego, para un año que en Pego estaba escoltando dubstep. eso para mí mi para mí es destacar. <laughs>